Eh, ¿Qué pasa gente sexy de internet? Aquí Mercurio 309, nuevo vídeo Y estamos aquí en un vídeo de Music sin Copyright Porque no tenía nada que grabar eh, últimamente y pues decidí hacer uno de estos O sea que vamos con el vídeo So I said, no, no, no, it was supposed to be my pants, I killed, why did you that to me? I killed, I know, one, two, three for champions, I can't believe you're trolling No, it was Thank you.